21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ Facebook Live CME အစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီနေ့ CME topic ကခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လာတော့ revisit to the novel drug glucosamine in early OA ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ဂလူကိုဆမင်းနဲ့ OA OA နဲ့ဂလူကိုဆမင်းဆိုတာအားလုံးရဲ့ပါဇက်ဖြားမှာသိနေပြီးသားယဉ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့စေတမျိုးအကြောင်းဖြစ်သလိုနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကြာသုံးခဲ့တဲ့ဆေးဝါးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဂလူကိုဆမင်းရမြန်မာနိုင်ငံမှာ New Flan ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်နီးပါးတည်းကစပြီးတော့ introduce လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ အားလုံး specialist တွေရော general practitioner တွေရောသုံးနေရာကနေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ glucosamine ဆိုတာလူနာတွေရဲ့ကြားမှာအိမ်သုံးဆေးဝါးတစ်ခုအနေနဲ့တောင်မှပဲဆရာဝန် prescription မရှိဘဲနဲ့သုံးနေကြတဲ့အနေအထားအထိရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ glucosamine အကြောင်းကို เนาะကြံခဲ့တဲ့အနှစ်20 our practical experience နဲ့ရှင်ပြီးတော့ international evidence တွေက glucosamine ပေါ် updated concept ဘယ်လိုရှိသလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေရဲ့လူနာတွေပေါ်မှာ glucosamine ကဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိသလဲဘာတွေမိကွန်းထုတ်เสียရရှိသလဲအဆရှိသဖြင့်ပေါ့လေဒီနေ့မှာတော့ဒီ compound problem ဖြစ်တဲ့ early osteoarthritis ကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ glucosamine အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့เนาะဆွေးနွေးတင်ပြဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။တော့ဒီ glucosamine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ topic လေးကိုเนาะပြောပြအောင်လို့ organize လုပ်ပေးတဲ့ Zfan company ကိုလည်းညစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အဲတော့စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ဒီ presentation ဖြစ်လာတဲ့ background ကိုကျွန်တော်ရဲ့ personal feeling အနေနဲ့ဘာဒီ ကျွန်တော်တွက်ချက်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့လဲဆိုတာလေးတွေကိုအသိပေးလိုပါဒီ incidence of osteoarthritis in the community ဆိုတာကကျွန်တော် pyramid တစ်ခုရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ category နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် rising prevalence of symptomatic OE in the community ကကဘာလုံးဆိုင်ရာအနေနဲ့ရော region ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရောပြောကြည့်မယ်ဆိုရင် it is often under recorded ပါ community ထဲမှာသူ့ဘာသာသူရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမရောက်ဘဲနဲ့စေုံစိမ်းကမရောက်ဘဲနဲ့ treatment နေယူနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာပါ public education ပိုင်းကြည့်ရင်လည်း awareness of the problem เนาะ awareness of the problem လည်းဒီ OE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ medical education ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေနဲ့နည်းနေတော့မယ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေပြန်ကြည့်ရင် there is wide range of drug available in the market ကိုကိုစမီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆေးဝါးတွေကုမ္ပဏီသီးသီးရရင် import လုပ်ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သုံးစွဲနေကြတာလည်းအများကြီးရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local clinical guideline for the physician ကို definitive guideline ရှိသလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းတိတိပပကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူး osteoarthritis နဲ့ပတ်သက်လို့ interdisciplinary approach အနေနဲ့သွားဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအနေထားအရ interdisciplinary integration for the total care of the osteoarthritis ကလည်းအားနည်းနေဆဲပဲဖြစ်သေးတယ်ဒီ common problem ဖြစ်တဲ့ osteoarthritis နဲ့ပတ်သက်လို့ holistic and research evidence အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ။ လူနာတွေပိုင်းကကြည့်ရင်လည်း medical shopping with significant impact on biosocial biopsychosocial and health economic အများကြီး OA နဲ့ပတ်သက်လို့လူနာတွေရဲ့ pocket money ရရင်နေ့စဉ်သူကသုံးဆွဲနေတဲ့ဟာကြီးကြည့်ရင်လည်းမခံမနိုင်အောင်များမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။တချို့တော့ early OA တွေက non pharmacological treatment နဲ့ကောင်းနိုင်ရဲ့သားနဲ့ unnecessary invasive procedure တွေလုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ကြုံနေရတယ် patient ရဲ့ realistic outcome ကိုတေချာတွက်ချက်ပြီးတော့เนาะ clinical outcome ကို study လုပ်ထားတဲ့ paper တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုအားနည်းနေစေရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ if you can diagnose early OA before the symptoms or early symptom เนาะအဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာတကဘာလုံးကအခုချိန်ဒီလက်ခံထားတာတော့ pharmacologic and physical modalities are more safer and still superior to the operated treatment in long term result ဆိုတာတော့ခုထိညင်းပေါ်ရမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ presentation ကနေပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားတဲ့ပုံမှာเนาะကျွန်တော်เนาะကောင်းတော့မျှော်လင့်ချက်လေးတွေရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် promote the awareness of the disease spectrum happy and right decision making အာလီအဝေတွေ့လာရင်ဆေးကုဖို့အတွက်เนาะအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ် enhance the cost benefit strategy เนาะဝေကုန်ကြေးကျတက်တာပြီးယောဂမြန်မြန်ပြောက်အောင်နီးလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မယ် effectiveness and rational use of bio supplement drugs เนาะသူတို့ရဲ့ effectiveness ကိုလည်း evidence based ရာပို့ပြီးတော့သိတာလာလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူနာရီနဲ့ပတ်သက်လို့စေဝါကုသတဲ့ experience တွေ local evidence တွေကိုလည်းအချင်းချင်းဝေမျှနိုင်နိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်။နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကတော့ we can introduce the important and relevant information and facts for the local clinical guideline initiative တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ early OA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ local clinical guideline ကိုလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောဆိုဆွေးနွေး အတွေ့အကြုံမျှဝေတဲ့ဟာတွေကအထောက်အကူတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ what are the local and global frequently asked question about the early OA ပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်စကြအောင်။အရင်ဆုံး osteoarthritis how and where global prevalence of the osteoarthritis is increasing is no doubt နော် no doubt ဘယ်လောက်ထိတောင်များလဲဆိုရင် osteoporosis လို့ပဲ globally မှာ symptomatic osteoarthritis ဖြစ်တဲ့လူဟာ တန်း900ကျော်ရှိရဆိုတာစဉ်းစားရတဲ့အတိအကျဖော်ပြထားပြီးသား approximately 13% of the women and 10% of the men older than 50 years of age will have experienced symptomatic OA knee ပေါ့နော်အဲ့လောက် percent တွေတော့ရှိကြတယ်1990ပြီးတော့2019ဒီစနစ်တာကာလအနှစ်20ကာလအတွင်းမှာဒီ global prevalence rate က 113.25%လောက်ထိတချိန်တို့မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရတွေကဖော်ပြနေတယ်။ Now osteoarthritis ဆိုအစတော့ aging disease လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် age standardized prevalence rate အနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းပဲเนาะ0.12% average rising annually တွေ့နေရအဲ့တော့အားလုံးခြုံငုံပြောရင် the disease burden of osteoarthritis is formidable ဖြစ်ပါတယ်เนาะ formidable ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံသားမှာ population age မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲ60 years and above age ဟာ nearly 9%เนาะလောက်ရှိနေပြီ။အဲ့တော့ aging population များလာလို့ aging နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ osteoarthritis ကများလာမှာမလွယ်ဘူး။ and also the epidemic of the obesity เนาะ obesity ဖြစ်လာကြတယ်။ ဒီချက်တွေတွေအားလုံးဟာနောင်နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကြာအထိ rising prevalence of osteoarthritis ဖြစ်နေဦးမှာပဲဆိုတာတန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိဘူးပေါ့နော်။အောင်းပြီ global trend အနေနဲ့ projection လုပ်ထားတာရှိတယ်2032နော်လောက်ဆိုလို့ရှိရင် osteoarthritis ဖြစ်နိုင်တဲ့နော် နေရာတွေနဲ့ percentage တွေဘယ်လောက်ထိလောက်နိုင်မလဲဆိုတော့ projection တွက်ထားတာရှိတယ်။ဥပမာ osteoarthritis knee ဆိုလို့ရှိရင် OA အားလုံးရဲ့ over 50%လောက်ထိ occupy ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ osteoarthritis of hip ကလည်းသူ့တဝက်လောက်ရှိတယ်။ nearly 22% of the osteoarthritis are hip joint မှာဖြစ်ကြတယ်။ hands နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် nearly 12% of the osteoarthritis are primary OA of the hand မှာဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ် others region ပေါ့ like shoulder ရှိမယ် ankle ကြည့်မယ် other small joint disease တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေမှာဆိုရင် nearly 40%လောက်ဒီနော်46%လောက်ဒီအဲ့ဒီ OA တွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေဆိုတာဟောဒါက global trend အရ study တို့ပေါင်းပြီးတော့ cumulated evidence ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လောက်ဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ orthopedic practice ရ every 3 or 4 person in နော်3 or 4 person in 10 patient က knee joint pain နဲ့ clinic ကိုလာပြီး consult လုပ်ကြတာများတယ်ဆိုတာက30 to 40% of our attendance patient in orthopedic clinics symptomatic OE knee နဲ့လာကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့လောက်များတာကိုတွေ့ရတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ pathophysiology of osteoarthritis ဟာနော် is not only the degenerated joint issues နော် degenerate joint disease our concepts in pathophysiology is totally changed from the degenerated disease ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆို it is generally accepted to be the inflammatory joint disease and biomechanical whole organ disease inflammatory origin နဲ့ biomechanical origin ပေါင်းထားတဲ့ complex condition including and involving the whole organ နီးကျွတ်တစ်ခုလုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားကြီးရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါ pathophysiological concept ကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အသက်တွေရလာတယ် aging ဖြစ်လာတယ် overweight and obesity high BMI ဖြစ်လာတယ် poor dietary lifestyle เนาะ dietary lifestyle နေမကောင်းတော့ဘူး lifestyle ရဲ့ habits တွေကလည်းလူတွေပြောင်းလဲလာကြတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ it will induce finally to the inflammation ဆိုတဲ့ condition တခုကိုရောက်လာရောက်လာလို့ရှိရင် joint ထဲမှာရှိရဲ့ control site ရဲ့ life span ကျသွားပြီ control site failure ဖြစ်လာပြီအဲဒါကို control sensence ဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါနေတစ်စင် this is the main biological cause of happening that also arthritis နော်ဖြစ်လာတာဒါက in generally ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုံးသတ်လို့ရတာပေါ့နော် You know, changing concept in pathophysiology of osteoarthritis မှာနော် nutritional imbalance in combination with endocrine abnormalities are two major factors which can involve in the pathogenesis of osteoarthritis နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောရင် how much inflammatory mediators are concerned in the osteoarthritis pathogenesis ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရမယ် now, there are many cohort studies. or Asia obesity metabolic conditions of the individual patients are three major risk factors for the development of the osteoarthritis ကိုပြောထားတယ်။ကြောင်းမလို့ OAD currently generally accepted as inflammatory joint disease concerned with the biomechanical and biochemical whole organ disease that can be influenced by the number of intrinsic and extrinsic factors, including joint deformities, shape, cartilage dysplasia, overweight, repeated synovitis, development of the complement proteins, systematic inflammatory mediators are interacting effect on the immunity ဒါတွေအကုန်လုံးဟာ metabolic syndrome or inflammatory syndrome နော် like diabetes mellitus ဒီဟာတွေအကုန်လုံး ਨੇ factor တွေ involve ဖြစ်နေဆိုတာကိုတွေ့လာရတယ်အဲ့တော့ the exact etiology အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် this osteoarthritis is very complex condition and multifactorial with underlying genetic biological and biomechanical components Now, by margin of တွေပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြရမယ့်အထက်မှာအလုံးအသေးစိတ်ပါပါလိမ့်မယ် all the inflammatory mediators mechanical causes oxidative stress so all in one can compromise the function and viability of the underlying control sites which can gradually lead into the hypertrophic differentiation and early senescence of the cartilage material leading to the total cartilage failure နော်ဒါဒီ process very uninterrupted ongoing process in အနေနဲ့ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ် joint pain itself ရဲ့ anatomy ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်း very complex soft tissue fighter bony fighters surrounding muscular and ligamentous fibers, biologic of the knee joint fibers, inflammatory mediators အဲ့ဒီအကုန်လုံးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဒီပုံလေးကိုကြည့်ရင်เนาะ periarticular muscle weakness is very significant in the start of the OA and ongoing pathological process မှာ slow-growing periarticular muscle and ligamental complex weakness or ကိုတွေ့ရမှာ unless you notice this periarticular tissue no, joint itself damaged by ပိုပြီးများတာပေါ့ it can slowly progressive to the cartilage destruction and repeated and failure of the bone modeling เนาะ by the pro inflammatory cytokines pro-catabolic factors တွေပါမယ် receptors and transcription factors တွေ pathway တွေအဲ့ဒီ inflammatory pathway တွေနဲ့ mediators တွေကအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့เนาะ involve ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ finally it that will be catalytic destruction and failure of the bone remodeling ဆိုဖြစ်လာတာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တရား many biomarkers involved in the whole disease process of the osteoarthritis collagenous mediator တွေပါတယ် markers တွေပါတယ် non collagenous markers တွေပါတယ် pathogenesis signaling pathways တွေပါတယ် many many inflammatory mediators တွေပါတယ် markers တွေပါတယ် metabolic markers တွေ metabolic mediators တွေပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက accumulated effect on the disease process both in the synovial fluid, cartilage surface, and subchondral bone, including the periarticular tissue. There are many risk factors no, for the death pathogenesis. No? Physiological risk factors, no? symptomatic risk factors. ဥပမာအဖြစ် early OA pathogenesis No, traumatic episode ရမယ် ဒါမှမဟုတ် metabolic episode တစ်ခုရမယ်ဒါမှမဟုတ် inflammatory synovitis the frequent synovitis ရမယ်ဆိုရင်ဒီ pathogenesis is accelerating towards the faster catalyst failure ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကနော်သတိထားပြီးတော့ individualize ဆို assess လုပ်ကြည့်ရင်သိတာမြင်တာတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ question ထုတ်เสีย also arthritis is aging process ကြောင့်ဖြစ်တယ် degenerated အောင် process ရယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ if it is untreated ဆိုရင် natural course of disease ဘယ်လိုသွားမလဲဒါကစိတ်ကူးတဲ့လူတွေအတွက်ကောလူနာတွေအတွက်ကောအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကုစရာလိုသလားပေါ့ if you can identify the also arthritis နော် early stage ဆိုတော့ inflammatory mediators တွေနဲ့ potential physiological risk factor တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အချိန်မီမတားဆီးနိုင်ခဲ့ရင်เนาะ second stage မှာเนาะ progressive damage of the periarticular tissue starting from the periarticular tissue and intraarticular tissue အထိတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ articular surface breakdown ရမယ် crack ရမယ် subcondral fracture ရမယ်ဆိုရင် all the immunology of synovial fluid all the inflammatory media of the synovial fluid the တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ catalyst ကိုဆင့်ဝင်ပြီးရင်เนาะ catalyst နဲ့ subcondral damage စပြီးဖြစ်မယ် if it is still untreated solution, what we call is total cartilage failure and total joint failure physiologically functionally mechanically if you no, do don't treat the patient in early stage ပေါ့နော်အဲ့တော့ early stage diagnosis proper assessment လုပ်ဖို့နဲ့ timely prompt treatment လုပ်တယ်ဆိုရင် we can interrupt or we can delay or we can slow down the successive pathogenic pathway ကိုတားလို့ရတာပေါ့နော် you can save the joint ပေါ့အဲ့တော့ 21st century osteoarthritis မှာ evidence based risk factor နဲ့ etiology ရှိကြတယ်ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်ကြည့် local risk factor modifiable factors non modifiable factors systemic risk factor ဆိုပြီးတော့เนาะခွဲခြားပြီးကြည့်လို့ရတယ် local risk factor တွေထဲမှာ muscle strength physical activity, improper posture, nature of the occupation, nature of the lifestyle, health habits, previous joint injury, mechanical alignment of the joint, leg length inequality ဒါတွေအကုန်လုံးက risk factor risk factor individual မှာကိုယ်လူနာမှာရှိမရှိ assess လုပ်ဖို့လိုတယ် systemic risk factor ဆိုရင်လည်း diet and calorie intake အရေးကြီးတယ် non modifiable risk factor မှာတော့ by age ပေါ့ usually 60 and above ပြီးရင် female or male gender underlying genetic and familial inheritance ethnicity ဒါတွေကလည်း non modified risk factor မှာပါတယ် systemic risk factor ဆိုလို့ရှိရင်တော့ increasing weight gain and metabolic breakdown ဒါတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေတွေကဒီ or are the red sign risk factor for the potentiation of the early osteoarthritis ဒါတွေရှိမရှိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လူနာမှာစေကုတိုင်းစေကုတိုင်းကျွန်တော်တို့ assess လုပ်ဖို့လိုတယ် record လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ another big question is why the female are more prevalent than the male ပေါ့ gender and genetic က uh, prevalence or influence last question က uh, global question two ပဲအဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားတာကြည့်ရင် Asian people has a higher risk of also arthritis on knee joint than the Caucasian နော်ဒါကိုတွေ့ရတယ် over 45 years of females are more prone to get also arthritis than the male နော် because of the bone strength, because of the muscle strength, because of the daily lifestyle, because of the body posture, because of the hormonal changes, specific hormonal changes in the female gender, anatomical and me mechanical specificity related to the spine, hip, and knee angle. The lower limb coulomb, pelvis and lower limb တစ်ခုလုံးရဲ့ mechanical alignments. တွေက male နဲ့ female မတူတဲ့အတွက်ကြောင့် they are supposed to be moved prone to get ဒီ symptomatic OA နီးလို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ women tend to have the proper poor joint congruence and demonstrable greater mechanical demand than the men နော် while they are walking staring up and down နော် and their day to day works ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် they can promote the cartilage wear and tear ပိုပြီးများတယ်လို့ယူဆတယ် ဒါနဲ့ OA ရဲ့ genetic risk ဆိုတီးသန့်เนาะ study လုပ်ထားတဲ့ scientific paper တွေကအလွန်နည်းနေသေးတယ် most probably catalyst homeostasis and maintenance of the quality are direct impact on the expression of synovial joint tissue genetic factors เนาะ synovial study လုပ်ကြည့်လို့ synovial genetic study လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ အဲ့ genetic တွေက trace လုပ်လို့ရပြီးတော့ဒါက family tendency ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်ဒါနဲ့ paper တွေအကုန်လုံး accumulated evidence လုပ်ကြည့်ရင်တော့ the risk of genetic factors are just over 20%လောက်ပဲရှိတယ်တိတ်တော့ရေးမကြည့်လာပါဘူးတိတ်ပြီးတော့ relevant ဖြစ်ပါ only 20% concern ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထားတဲ့ paper တွေကဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတာပေါ့2022နောက်ပိုင်းမှာနောက်တစ်ခုက BMI how BMI is influencing the outcome of osteoarthritis. Overweight women have nearly four times the risk of knee OA knee net. Overweight men are five times greater than na chances. Just 10% losing of your body weight can cure the arthritis pain in 50% with a pure. If you can lose your body weight of 20%, so 25% another 25% pain relief ဖြစ်တဲ့ chance ကပိုများတယ်လို့ပြောတယ်။အဲတော့ study တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာ BMI တွေကိုတွက်ရမယ်။ risk factor ထဲမှာပဲ BMI ကိုထည့်တွက်ရမယ်။ Luna ကို encourage လုပ်ရမယ်။ There are many physical and clinical ways of reducing the body weight is one major component of treating osteoarthritis ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် weight loss is potentially the important modifier factor no, in the behavioral treatment of the knee OA. Now, weight loss reduction looks in the behavioral type of treatment of the OA knee လို့နော်ပြောလို့ရတာဒါ2020မှာထွက်တဲ့ paper You can look at this picture no doubt this patient has OA knee OA hip spinal problem and ankle because of the <coughs> overweight the impact of obesity on the knee also are related symptom နဲ့ surgical outcome the paper တွေကြည့်လို့ရှိရင်နော် You must always encourage the patient about 10% of body weight loss during the treatment. Now, it is very supported factors for the proper clinical outcome ကောင်းလာဖို့ရှိတယ်เนาะ high physical activity level with associated with low BMI usually contribute to the preventing of the clinical sequences of the knee osteoarthritis ဆိုတာလဲ evidence base မှာပြောထားတယ်နောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုက is there any other associated musculoskeletal disorders in the symptomatic ONE ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေခဏခဏတွေ့တယ် particularly chronic low back pain chronic neck pain fibromyalgia associated osteoporosis နော်ဒီ condition တွေက common ဖြစ်ဆုံးပဲ other inflammatory joint disease တွေလည်းပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကြည့်လိုက်ရင် associated spinal degenerative disorder နော် because of the nature and stressful life fibromyalgia တွေဖြစ်ကြတယ်။ because of the aging process accompany osteoporosis တွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီဟာတွေကပဲ osteoarthritis ဆို acceleration ဖြစ်စေတဲ့ factor ကြီးဖြစ်တယ်လို့ accompany disease တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် treatment မှာ you should look at and should combine together of the osteoarthritis treatment as well as the treatment designs for the other musculoskeletal disorders ကုဖို့လိုတယ်။လို့ပြလို့ရှိရင် OE တစ်ခုတည်းကိုရွေးပြီးကုလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတာပေါ့။အဲ့တော့ glucosamine ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြအောင်။နော် what is glucosamine and when it was born ပေါ့။နော် round ပေါက်တော့ early 19th century မှာ glucosamine ကို clinical practice မှာစပြီးသုံးခဲ့ကြတာကိုတွေ့တယ်။တကယ်တမ်း acute glucosamine က preparation က1876မှာနော် George Letterhoff ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်စပြီးတီထွင်ခဲ့တာ။နောက်ပိုင်းမှာမှ clinical use 19th century နောက်ပိုင်းမှာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့အခုချိန်ထိသုံးခဲ့ကြတာပေါ့။ actually glucosamine is naturally occurring substance ပဲကျွန်တော်တို့ bone matrix မှာ catalyst matrix မှာတွေ့နေတဲ့ chemical no, it's nothing new Now, glucosamine က glucose နဲ့ amine amino sugar it is very important element for the maintaining of the joint health and repair of the cartilage damage now it's not the analgesic is not the NSAID no? Glucosamine fundamental building block for the glucose glucosaminoglycan. It is one of the structural components found in our cartilage and other connective tissue မှာတွေ့တယ်ဟာပဲ။နော်အဲ့တော့ this glucose minoglycan ဟာဘာကြောင့် cartilage year chemical function physiological function ကနော် cartilage properties ထဲမှာ cartilage elasticity modulus elasticity catalyst ရဲ့ strength ရယ် catalyst ရဲ့ flexibility เนาะဒါတွေအတွက် glucose aminoglycan ကအလုပ်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ catalyst breakdown ရလာပြီဆိုရင် catalyst ရဲ့ elasticity တွေ catalyst ရဲ့ overall strength တွေ catalyst ရဲ့ flexibility ကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့် patient ကပိန်းရလာတာတော့အဲ့ဒီအတွက်ကို glucose aminoglycan အားနည်းနေတာကိုပြန်ဖြည့်ပေးဖို့လိုတာပေါ့เนาะ The glucosamine is one of the this no, similar element for the catalyst bond. You know, glucosamine management of OEO long term general treatment modality တွေအကုန်လုံးမှာပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ် group it is the Cisadora dema, slow adding, biologic drug supplement drug ထဲမှာ together with contractin sulfate hyaluronic acid diacerin နော်ဒီအုပ်စု၄ခုစလုံးက နော် slow acting bioactive နော် biologic drug ဆဲမှာဆိုဆိုတော့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာဒါအလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့ catalyst module တွေကိုအသေးစိတ် diagrammatic နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ collagen နဲ့နော်ဒီ proteoglycan တွေနော် glucose minoglycan တွေဟာဒီ catalyst ထဲမှာရှိနေတဲ့နော် internet strand လို့ခေါ်တဲ့ internet architecture ကိုအထောက်အကူပေးတဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် glucosamine ဟာ catalyst ရဲ့ scaffold ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတဲ့နော်စေဝါတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ how does it act on the disease pathway ပေါ့ also arthritis ရဲ့ disease pathway တွေကျွန်တော်ရှေ့ရနော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ glucosamine က what does it act on this disease pathway ပေါ့ it is the disease modifying agent အနေနဲ့သုံးတယ် control protective agent အနေနဲ့သုံးတယ် anti inflammatory နဲ့ anti oxidant property လည်းရှိတယ်เนาะ tissue regeneration stem cell proliferation နဲ့ differentiation ကိုလည်း indirectly support လုပ်ပေးတယ် induce လုပ်ပေးတယ် so it is multi targeted and multi purpose effect တွေရနေတာပေါ့เนาะကောင်းပြီ Mainly of glucosamineရဲ့ chemical nature က it can stimulate the synthesis of glucose minoglycan and augment the type 2 collagen expression in the control sites ဒါ pharmacologically action ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ် secondly it can also prevent glucose and collagen degradation နော်မဖြစ်အောင်လည်းကြိုတင်ကာကွယ် protected control protected effect ရတယ်။ by the down regulating the production of inflammatory mediators prostaglandin E2 synthesis innovation of the nuclear factor kappa B decrease the expression of the catabolic enzyme such as MP no? metalloprotease enzyme အဲ့ metalloprotease enzyme ဒီရာရာ catalyst breakdown ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလည်းသူက protect လုပ်တယ် synthesis ကိုလည်းအားပေးတယ် ဆိုတော့ it is dual action ပေါ့နော် control genesis ရော control protective ကိုနှစ်ခုစလုံးကိုလုပ်ပြီးတဲ့ there are many preparation come up in the market or a supplement နေနဲ့လာတာရှိတယ် powder form နေနဲ့လာတာရှိတယ် even နောက်ပိုင်းမှာ injection form နေနဲ့လည်းလာတာရှိတယ် they have different properties in the different preparation ပေါ့ if you look at နော် pharmacokinetic နဲ့ pharmacodynamic တွေပြန်ကြည့်ရင်လည်းပဲနော် bioavailability က90%လောက်ထိကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် glucosamine ကများသောအားဖြင့် glucosamine ကိုဘယ်ချိန်မှာတောက်လေစေ usually doctors prescribe to take the medicine with meals ပေါ့အစာစားပြီးတောက်ကြပါလို့ပြောတယ်နော် at least 3 times per day ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် the therapeutic efficacy need the dosage of 1500 mg per day ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါနဲ့တချို့ preparation တွေမှာ1000 mg အထိပဲပါတာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်။နော် You should encourage the patient နော် take it regularly uninterruptedly for minimum of 8 to 12 weeks နော်နှစ်လသုံးလလောက်ဇက်တိုက်တောက်ကြည့်ပေးဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ bioavailability နဲ့ efficacy အရဒီ glucosamine နဲ့ action ကအနည်းဆုံးတစ်လခွဲနှစ်လလောက်တမှနော်သူ့ရဲ့ symptoms relief ဖြစ်တဲ့ action ကဆလာလေးရှိတယ်။အခုတောက်ပြီးတော့ energetic လို့ခုတောက်ပြီးအခုပျောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကို regularly နှစ်လသုံးလလောက်ကိုဇွဲရှိရှိနဲ့ပုံမှန်တောက်မယ်ဆိုရင်နော် you can see the clinical efficacy ကိုတွေ့နိုင်မယ်စာအုပ်ဒီကိစ္စလူနာတိုင်းမသိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် glucosamine onel ဆိုရင်လူနာတိုင်းကိုအခုကဲ့သို့အသိပေးတာကောင်းတယ်ဘလောက်ကြာကြာတောင်းနိုင်လဲဆိုရင် evidence all the evidence cumulated evidence ကြီးကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် most of the studies say up to 2.5 to 3 years out ထိ တောက်တင်တယ်နော် to get it symptom relief ရဖို့အတွက်တောက်တင်တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့ဒီ paper လေးရဲ့နော် statistical review လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် glucosamine ရဲ့ action ဟာ pain relief အတွက် treatment ဆောက်ကနေစပြီးတော့နော် efficacy ကစပြတာ 6 month လောက်ဆိုလို့ရှိရင် efficacy ကတော်တော်လေးတည်တည်သားသားတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကိုဗာနဲ့ study လုပ်ထားတဲ့ဆို WOMET score လို့ခေါ်တဲ့ knee functional score နဲ့တွက်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ VAS score ဆိုတဲ့ pain score နဲ့တွက်ထားတယ်။ knee function ကောင်းလာဖို့ရယ် pain score ကျလာဖို့ရယ်ဆိုလို့ရှိရင် at least minimum of 3 months ဆောက်စတောက်ပြီးတော့6 month လောက်အထိကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ clinically เนาะ efficacy ကိုလူနာအနေနဲ့သိတာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလူနာကို educate လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ bioavailability of the glucosamine က90%လောက်လို့ရှိတယ် if you combine with contracting surface ဆိုရင် you can add another 25%လောက် add လုပ်လို့ရတယ်ဒီဒီအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပြောတော့ဘူးဆိုလိုတာက there is acceptable bioavailability ရှိတယ် logo သမီးအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက side effect ပေါ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်သားရတဲ့စီတစ်ခု regularly တောက်တယ်ဆိုရင် side effect တွေဘာများရှိနိုင်မလဲပေါ့ stimulated evidence အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ there is no serious side effect which may be the reason to stop the drug ပေါ့ဆေးကိုရပ်ပစ်လိုက်ရတော့ထိဆိုးွားတဲ့ side effect တွေကိုမရှိနိုင်ဘူးမရှိဘူးเนาะ these are the list เนาะ the patient can have some minor side effect temporary side effect လေးတွေရှိနိုင်တယ် nausea တို့ heart burn တို့ diarrhea constipation เนาะ drowsiness skin reaction headache these all are the เนาะ very non remarkable unremarkable side effect လေးတွေရှိတယ်တခြား study လုပ်ပြီးတွေ့ရင်လည်း1 in 10000เนาะလောက်ပဲဒီ side effect လေးတွေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနာတွေ glucosamine ဖြစ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့မှဆေးရဲ့ intolerance ကိုပြန်ပြီး check လုပ်လို့ရှိရင်လူနာဘက်ကများသောအားဖြင့် complaint လုပ်တတ်တဲ့ဟာတွေဒီရင်းနှီးနည်းနည်းပူတဲ့ organ onion တို့လေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်ဆေးတောက်လဲဆိုအစာမရှိတဲ့ချိန်မှာဆေးတောက်တယ် empty stomach နဲ့တောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲလေး temporary side effect လေးဒါလေးနည်းနည်းဝင်လာတယ် အဲ့တော့သူ့ကိုအစားအသောက်လေးတစ်ခုစားပြီးမှရေများများနဲ့တောက်ပါလို့ပြောလိုက်ရင် source side effect တွေပျောက်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ up to now ပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့နှစ်20 30 experience ရတော့ glucosamine တောက်ပြီး serious side effect ဖြစ်လို့ဆေးကိုလုံးဝကိုရက်လိုက်ရတာမျိုးကမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက can it be together with other medication ပေါ့ glucosamine ပြင်တခြားဆေးတွေနဲ့တောက်လို့ရလား there's any drug interaction နော် drug intention ရှိလားနော် glucosamine နဲ့တွဲမတောက်တဲ့ဆေးတွေရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ anticoagulant တွေ warfarin တို့ other anticoagulant injection form ပဲဖြစ်ဖြစ် oral form ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီမှာ drug intention ရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တတိထားပြီးတော့တောက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုမေးလေးရှိတာက sulfur allergy ပေါ့ sulfur allergy ရှိတဲ့လူ glucosamine sulfate တောက်လို့ရလားများသောအားဖြင့်တော့အမှန်တိုင်းပြန်ကျွန်တော်တို့လည်း sulfur allergy ရှိလားလို့ မေးခဲ့တယ်မမေးမိဘူးတခါလေလူနာက sulfur allergy ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ history ကိုပေးလာခဲ့တယ်ကျွန်မ sulfur နဲ့မတည့်ဘူးနော်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့เนาะ educate ဖြစ်တဲ့လူတယောက်က inform လုပ်ထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ I don't use it เนาะ I don't use it မသုံးမဲနဲ့နေတယ်အဲ့လိုမပြောလာတဲ့လူတွေတော့များသွားပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာ drug နဲ့ပတ်သက်လို့ glucosamine ပါတဲ့ sulfur component တွေတော့ allergy ဖြစ်လို့ပြန်လာတဲ့လူတော့ အခုချိန်ထိမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ patient ကိုယ်တိုင်က notice I have serious allergy to the sulfur ရှိပါတယ်လို့ပြောရင်တော့ be careful ပေါ့နော် combination products တွေအခုမှ market ထဲမှာ glucosamine နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မျိုးစုံနော်3 in 1 4 in 1 5 in 1ပေးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့ evidence တွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တွေလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာ it is very unclear whether combined nation of the glucosamine and other drugs တွေက additional benefit ရှိပါတယ်လို့ statistically prove လုပ်ထားတဲ့ paper အနေနဲ့တော့မတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ glucosamine နဲ့များသောအားဖြင့်ပေါင်းလေးရှိတဲ့ contractin နော် contractin ကတော့ဆေးတွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။ study လုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်။ဒီ paper မှာဆို move study Spanish က move study လုပ်ထားတဲ့အဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင် glucosamine နဲ့ contractin sulfate နဲ့ ပေါင်းထားတာရဲ့ပြီးတော့တနေ့ကို၃ချိန်တောက်ထားတဲ့ဟာတွေဟာဆလီကောက်ဆစ်200 mg daily တောက်တာနဲ့ပိန်ရက်လိပြင်တူတယ်ဆိုလိုတာ efficacy ရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ study ကတော့ combination may not be better than the single agent product တခုတည်းတောင်းတာနဲ့ glucosamine တခုတည်းတောင်းတာနဲ့ glucosamine နဲ့ containing တောင်းတာနဲ့တိတ်တော့မထူပါဘူးတချို့ paper တွေကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နော် glucosamine နဲ့ collagen တောက်လိုက်လို့ရှိရင် pain relief မှာ early pain relief ပိုရတယ်လို့ပြောတဲ့ paper လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘောက there is inconsistent not statistical research statistical finding with the clinical benefit of glucosamine and other combination နော် other combination ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီ paper တစ်ခုမှာ Now, Journal of the Orthopedic paper တခုမှာ effectiveness and safety of glucosamine and chondroitin for the treatment of osteoarthritis meta analysis randomized study RCT study လုပ်ထားတာမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ it is up to date but 2020. given the effectiveness of these symptomatic နော် successful drugs ဟာ Contraline is more effective than the placebo in relieving the pain and improving physical function. Glucosamine has stiffness outcome ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့သတိထားမှာ also arthritis ဖြစ်တယ်ဆိုရင် not only the pain there is accompanied stiffness or sometimes synovial attack เนาะ inflammatory attack ဒါတွေအများဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့ contractin နဲ့ glucosamine ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်เนาะ not only to relieve the pain and improving physical function but also glucosamine ပေးခြင်းအပြင် knee stiffness ကိုမြန်မြန်တက်တာစေတယ်ဆိုတဲ့ paper တစ်ခုကဒီ orthopedic journal တစ်ခုမှာပြောထားတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက analgesic နော် silicopsis နဲ့ contractin glucosamine combination နဲ့ study လုပ်ထားတာရှိတယ်နော်နှစ်ခုစလုံးက is equal clinical efficacy of the knee pain and functional score warm net functional score နဲ့ knee pain ကို50%လောက်အထိ နော်တိုးတက်မှုရှိတယ် significant difference အနေနဲ့မရှိဘူး it is equally effective နော် equally effective analgesic ပေးတာနဲ့နော် contracting glucosamine ပေးတာနဲ့နော် efficacy တူတူပဲ contracting နဲ့ glucosamine combination ပေးလိုက်ခြင်းအပြင် the dosage and duration of analgesic ကိုလည်း short ချလို့ရတယ်ဆိုတော့နော်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကို paper ထဲမှာပြောထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက impact of glucosamine supplementation on gut health ပေါ့နော်လူနာတွေကအမြဲတမ်းပြောတယ်ကျမမှာအဆိုင်ယောဂါရှိတယ်ကြီးမောင်းအတွက်စီးပြီးတော့မယ်သူ့ကိုရှင်းပြပြီးပြီဆိုအမြဲတမ်းမေးလေးရှိတယ် is any side effect on the gastric အခုဒီအဆိုင်ဆေးတောက်နေရတယ်အခုဒီအဆိုင်မှန်ပြောင်းကြည့်နေရဆဲပဲဆရာဆေးပြီးလို့ရှိရင်နော်ဘာ effect တွေရှိမလဲဆိုတာကိုနော် evidence base ကဘာပြောလဲဆိုရင်နော် glucosamine had no effect on the fecal short chain fatty acid level Now, gut health One one အတွက်ကောဝမ်းချုပ်တာဝမ်းပြက်တာလည်းမဖြစ်နိုင်သလိုနော် gastric side effect လည်းမရှိပါဘူး it can safely use without significant side effect on the gut health Now, even glucosamine can significantly reduce the stomach bloating and show a trend toward the reducing constipation and heart stool ပေါ့ one regularized မှာပဲနော် regularize yare. နော်အစာရင်လေကျင်တက်တာကြီးလည်းတက်တာစေနိုင်တယ်ဂလူကိုဆမီးက serious side effect ဘာမှမရှိဘူး significant side effect မရှိဘူးအဲ့တော့ with me နဲ့တာတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် it is quite safe for the gut health လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက် paper တစ်ခုက very prospective cohort study နော် last study မှာ other causes ပေါ့နော် association of regular glucosamine user with all cause and cause specific modality ပြန်ကြည့်ရင် cardiovascular ရှိရယ်ဒီထဲမှာ modality ရှိရယ် cancer modality ရှိရယ် respiratory နော် disease modality ရှိတယ် digestive disease modality ရှိတယ်နော် all cause modality အဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါမှာ glucosamine ကတခြားသော associated ယောဂတွေအတွက်ဘာမှနော်ထိခိုက်မှုနော်မရှိနိုင်တယ်လို့ နော်တချို့တော့ cardiovascular disease တွေအတွက်တောင်မှ ပို့ပြီးတော့ glucosamine က helpful ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ paper တစ်စောင်ရှိတယ် regular glucosamine supplementation is associated with lower mortality rate due to the all causes cancer cardiovascular respiratory and digestive disorder နော်အဲ့တော့ helpful ဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့် နော် counter side ပဲဘာမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာပြောပြထားတာနောက်တစ်ခုလူနာတွေအမေးများတဲ့ question ပေါ့ကျွန်မမှာစီးကျိုယောဂါရှိတယ်နော် oral hypoglycemic တွေတောက်နေရတယ် glucosamine က sugar လို့သိထားတယ်အဲ့တော့ blood sugar level ကို affect ဖြစ်နိုင်လားစီးကျိုရှိတဲ့လူတောက်လို့ရလားဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဒါတွေကို evidence base ရပြောမယ်ဆိုရင် oral glucosamine with routine dosage is quite safe in the non-diabetic patient and diabetic patient. No significant effect on the glucose metabolism and insulin resistance. Now, glucosamine is most likely safe in the patient with diabetes that is well controlled with the diet only or with one or two oral anti-diabetic agent with hemoglobin A1C less than 6.5เนาะဒီ diabetic condition တွေမှာတော့မှ glucosamine က safely သုံးလို့ရတယ်เนาะ glucosamine as well as chondroitin do not have much effect on the blood sugar level เนาะဆိုတာလေဒါ up to date study မှာပြောပြထားတဲ့ကြောင့် you can educate to your patient ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ stress လို့ပြီးပြောချင်တာက how do you နော် recognize the outcome of your treatment ပေါ့ကိုက glucosamine ပေးလိုက်ပြီး without without analgesic ပေးလိုက်ပြီးပေးလိုက်ရင်ကိုစိတ်ကုပေးတဲ့လူနာတယောက်ကနော်ကောင်းလာလားမကောင်းလာတာဘူးဆိုတာပြန်ပြီး assess လုပ်ရင် in my practice ပေါ့ orthopedic practice မှာတော့ not only pain but also the accompanied stiffness and physical function in concern with activity of daily living မှာဒီလူနာတယောက်နေ့စဉ်သူကသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးမှာသူ့ physical function တွေ improve ဖြစ်လာလားမဖြစ်လာလား accompany stiffness တွေရောတက်တာလားမတက်တာလား pain score ရောကောင်းလာလားမကောင်းလာဘူးလားเนาะ especially activity related pain as well as rest pain ပေါ့ဒါတွေကိုတစုတစည်းတဲ့เนาะ assess လုပ်လို့ရတဲ့ format ကတော့ women score ပဲကြော်ဒီဇာတ်လေးမှာ women score လေးရှိတယ် it is quite easy to use and quite familiar to our patient မင်းနေစနေလှုပ်ရှင်အပြင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အောက်ကန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာပြောလို့ရတယ်เนาะ please do เนาะ practice with เนาะ this women score လုပ်တင်တယ်နောက်တစ်ခုက vasco ဆိုတာအားလုံးက friend ဖြစ်ထားပြီးသား friendly ဖြစ်ထားပြီးသားဟာပဲ vasco ဆိုရင် visual analog pain score ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီပုံလေးနဲ့ပြကျင်ပြတယ်ဒါမှမဟုတ်လူနာကိုစိတ်ပုံပုံရင်ဘယ်နှပုံတော့နာတာတက်တာဝါလဲဆိုမေးလေးရှိတယ် that is the entirely you can assess the vast score ပေါ့အဲဆို patient ကပြောလေးရှိတယ်ဒါ each and every patient မှာ functional score as well as pain score နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ assess လုပ်တဲ့နေလုပ်လဲလုပ်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးရဲ့အောက်ကန်းကိုသိတယ် patient compliance ပဲပိုကောင်းလာမယ်နောက် question တစ်ခုကလူနာတွေကမေးလေးရှိတယ် ဒူးတော့မနာသေးဘူး glucosamine ကိုကြိုတောက်လို့ရမလား is there any indication for the asymptomatic OA asymptomatic ကျမမေရောအဖေရောအကုန်လုံးဒူးနာယောဂါရှိတယ် glucosamine ကြောင့်ကျမတို့တောက်ဖို့လိုပလားကျမကြောင့်တောက်ဖို့လိုဆိုရယ် common question ရှိတယ် how to answer it နော်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ evidence based practice in glucosamine early OA ကို Japanese study တွေမှာလုပ်ထားတာရှိတယ်အများအများစားတော့မရှိဘူး ဒါပေမဲ့ prevented as well as prophylactic အနေနဲ့เนาะ study group က sportsman တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ marker တွေကိုပြန်ပြီးစစ်တယ် glucosamine ကို2နှစ်ခွဲ3နှစ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် urinary catalyst marker တွေ collagenous marker တွေကိုပြန်စစ်ကြည့်တယ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့เนาะ it has positive effect on catalyst metabolism catalyst breakdown နဲတာကိုတွေ့တယ် it can inhibit the matrix နော် MB ပေါ့နော် metalloproteinase enzyme production နဲ့ chondrocyte apoptosis ဆိုလဲ short ချစေတယ် it can stimulate the နော် heme oxygenase နော် a key enzyme regulating the oxidative stress ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ် catalytic oxidative stress ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ biological နော် media တွေကို decline လုပ်ပေးပြီးတော့ protective effect of the catalytic metabolism ကိုလည်း promote လုပ်ပေးတာကို biomarker စီကို study လုပ်ခြင်းအပြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ it may have it may have prevented and prophylactic effect on the osteoarthritis ပြောလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ evidence base အရမဟုတ်တယ်ဆိုပေနဲ့တကယ်လို့ family tendency လည်းရှိနေပြီအဲ့ဒီလူနာကလည်းအသက်50တဲ့ကျော်နေပြီ သူ့ရဲ့ lifestyle ကိုကြည့်လိုက်ရှင်လည်း risk factor တွေရှိနေပြီ even though they are asymptomatic ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးမနာသေးဘူးမတောင့်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်း you can start the glucosamine early ဆိုတာကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ရဲ့ practice မှာသုံးနေခဲ့တယ်ပေါ့ it is no harmful effect no added harmful effect ဘာမှမရှိဘူးတောက်ရှင်းအပြင်တော့အကျိုးရှိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် it is เนาะတခြားနိုင်ငံတွေမှာ it can use as OCD drug အနေနဲ့တောင်မှ glucosamine ကအလွယ်တကူဝယ်ပြီးသုံးနေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းသုံးတင်တယ် it is most cheapest way ပေါ့နော် use of glucosamine နဲ့ management of human osteoarthritis ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ study တွေလုပ်တယ်နော် developed countries တွေ America တို့ Europe တို့မှာဆိုရင် glucosamine က therapeutic drug တစ်ခုအနေနဲ့ doctor's prescription ပါမှဝယ်ရမယ်ဆေးမျိုးတော့မဟုတ်တော့เนาะ every pharmacy မှာလွတ်လပ်လပ်ဝယ်ပြီးလူတိုင်းတောက်လို့ရတဲ့เนาะ safe home drug အနေနဲ့တောင်ဖြစ်လာပြီ guideline နဲ့မှာတော့မှထဲ့တောင်မထဲ့တော့လူတိုင်းသိပြီးတော့လူတိုင်း educate ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းဝယ်အလွယ်တကူဝယ်တောက်ပြီးလူတိုင်းနဲ့တောက်သုံးနေတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိစေချင်တာပေါ့နော် AOS clinical guideline ပေါ့ current 2022 AOS clinical guideline for osteoarthritis နီးမှာလဲ glucosamine ကိုတို့ other biologic drugs တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ် strength of recommendation ကတော့ limited recommendation ပဲเนาะတကယ်ကိုဆရာဝန်တွေစီရောက်လာပြီးတော့တအားကိုနာပြီးတော့ advanced stage ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ glucosamine ပေးလို့မရတော့ဘူး every early stage နဲ့ OCD အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ glucosamine နဲ့ contractin ကို USFDA က approve လုပ်ထားလို့မယ်နော်တောက်တင်တယ်လို့ပဲမြင်လာနောက်2019 reverse algorithm in management of also arthritis southeast asian viewpoint ရန်ကြည့်တဲ့အခါဒီမှာ European အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ southeast asian အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့เนาะသူတို့ study လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့မှာ asian people တွေက caucasian people တွေ also arthritis ပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ asian people တွေရဲ့ early old age stage တွေမှာ glucosamine with or without combination of contracting sulfate ကိုတောက်တင်ပါလဲဆိုတော့ step 1 step 2 step three. 3အကုန်လုံးပြောထားတာရှိတယ် it is safer and not a starting point for the early osteoarthritis in the early OA stage I recommend လုပ်ထားတယ် glucosamine ရဲ့ safety ကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လဲဆိုရင် it is safety is excellence နော် is no different from placebo many study have been clearly shown နော်ပြောထားတယ်နော် the only thing is conventionally glucosamine is not recommended in patient with selfish allergy နော် selfish allergy ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တတိထားပြီးပြပါ allergy ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်က glucosamine နဲ့ early OA လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် we should know what is early OA နော် what is early အဲ့တော့ early OA ကို by definition ရ ပြောနိုင်တဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်။တစ်ခုကနော် two mandatory symptom knee pain in the absence of any recent trauma or very short point or နော် joint stiffness lasting for less than 10 minutes at the start of the movement များသောအားဖြင့်အေးအထားမှာကတိမောကဆင်းဆင်းချင်းမှာခြေထောက်ကနည်းနည်းလေး stiffness ရေးရတယ် just few minutes ပဲပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုလူနာမျိုး injury လည်းမရဘူးเนาะ risk factor လည်းမရှိဘူး normal body weight เนาะ normal BMI ပဲအဲ့လိုလူမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်เนาะ symptoms lasting less than 6 months duration ကတိတ်မကြသေးဘူး၄၅6လပဲရှိသေးတယ် X-ray မှာလည်းဘာမှမတွေ့ရသေးဘူး synovitis လည်းတစ်ခါမှမရသေးဘူး H ကလည်း still เนาะ middle age group ပဲ40 50လောက်ပဲ ရှိနေသေးတယ်အဲ့လူတွေမှာ symptom ဖြစ်လာရင်ဒါ early OA เนาะဒါက by definition ရကျွန်တော်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ glucosamine contracting arthritis intervention trial gate study လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီနှစ်ခုကပေါင်းပေးတဲ့ significant relief ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းပြောထားတယ် BMJ journal မှာလည်း habitual use of glucosamine supplement to relieve the osteoarthritis pain might also be related to the lower risk of CBD CBD မဖြစ်နိုင်ဘူး CPG ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုဒီမှာလည်းတောက်လို့ရတယ်နော်နာသာ BMG မှာလည်းပြောထားတယ် glucosamine က it can take several months before you experience any improvement လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ safely glucosamine ကိုနော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကိုစိတ်ချလက်ချတောက်လို့ရတယ် serious side effect ဖြစ်တဲ့ပြင် metabolic အတွက်ကော cardiovascular အတွက်ကောအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဒါပြောထားတာရှိတယ် နောက်ဂလူကိုဆမင်းနဲ့အန်စိတ်နဲ့တွဲတောက်တင်လားပေါ့နော်တွဲတောက်နေလားဒီ study မှာလဲ number of clinical study ကပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးလို့ဂလူကိုဆမင်းတောက်ခြင်းအပြင်နော် anti inflammatory effect ကို anti oxidative effect ကိုရှိရယ် it can also reduce the NSAIDs เนาะ energetic dose เนาะ side effect ထင်ထင်ရှားရှားရှိတဲ့ NSAIDs ဆိုဟာမျိုးနဲ့ initial stage မှာ တွဲတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ not for the long term long term တော့ NSAND ကိုမတောက်သင့်ဘူး glucosamine ကိုနောက်ပိုင်းဆက်တောက်မယ် NSAID ကို first 7 to 10 days not more than 2 weeks တွဲတောက်ခြင်းအပြင်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်เนาะ relatively NSAID ရဲ့ dosage နဲ့ duration ကို short ချလို့ရပါတယ်လို့ပြောထားတာเนาะနောက်တစ်ခုက therapeutic effect of combined meloxicam ပေါ့ nasal analgesic form နဲ့ glucosamine နဲ့ တွဲတောက်တဲ့ study conclusion ကဘာပြောထားလဲဆိုရင် combination of meloxicam and glucosamine have produce significant beneficial effect in patient with osteoarthritis by the reduction of the clinical symptoms pain relief as well as the stiffness နော် reduce the catalyst biomarkers နော် breakdown ဖြစ်စေတဲ့ biomarker တွေကပါကျသွားတာကိုတွေ့ရဒါ evidence scientific base ရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုက etoricosis စိမ့်မယ်အကျိုးရှိတယ်တောက်လို့ရတယ် different inflammatory clinical pathway ကိုနှစ်ခုစလုံးကပြိုင်တူ interrupt လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pain relief ကပို့ပြီးတော့မြန်စေတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက this is also the another common question from the patient ပေါ့နော် ဒူကောင်းနေမကပဲနဲ့ OE နီးတာမကပဲနဲ့ other နီးစေ OE တွေမှာပြီးလို့ရတာ something like OE hand တို့ OE jaw တို့ mandibular joint တို့เนาะ degenerated joint disease ပေါ့ chronic low back pain တို့เนาะ chronic เนาะ neck pain တို့ဒါတွေမှာရောပြီးလို့ရလား osteoarthritis spine မှာပြီးလို့ရလား even though glucosamine is not that เนาะဟို disease modifying လုပ်တဲ့ efficacy လည်းရှိသလိုเนาะ slow growing เนาะ slowly acting drug အနေနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နီးစာဒီမှာတော့ clinical efficacy မကောင်းမဲ့ဆိုပေနဲ့เนาะ other joint area ဒီမှာလည်း glucosamine sulfate ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ပေးလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲ OA နီးလောက်တော့ study လုပ်ထားတဲ့ paper များများမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะနောက်လုပ်တဲ့ sample ကလည်း study လုပ်တဲ့ sample ကလည်း နော် few sample ပဲလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့ဒီတော့ research evidence တော့မရှိပေနဲ့ it does have harmful effect တော့မရှိဘူးသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ဒါနဲ့ efficacy အနေနဲ့တော့နီးလောက်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာကိုပြောထားတာနောက် OA နီးမှာအရေးကြီးတာတကွာ set management ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေကို set management program ကို develop လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် it is also the strong recommendation strength of recommendation is very high especially in American and European study မှာ management တော့ OA patient participation in active participation in the treatment team can promote physical health as well as prevent the disease related adverse events No, how to live the patient with OA how to treat the patient yourself how to modify your lifestyle No. how to do exercise ဆိုတဲ့ဒီ self management program တွေက OA မှာအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ self management OA က systemic review လို့ meta analysis review လုပ်ထားတာကမှာ it is not beneficial နော် but individualized နော်ဒါကို women score တို့ physical function တို့နဲ့တိုင်းလို့တော့မရဘူးဒါနဲ့ overall အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော် improving the physical function improving the patient satisfaction improving the patient compliance to your given drugs အဲ့ဒီအတွက်တော့အလွန်ကိုအကျိုးရှိရဲဆိုလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ set management program ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုเนาะသင်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ digital set management intervention OER ပို့ပြီးခေတ်စားလာတယ် physical activity modification เนาะ weight control cognitive behavior approach เนาะ patient education တွေကို digital way နဲ့ set management program တွေကိုကျွန်တော်တိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါဒီဇာတ်လေးမှာဆို set management program မှာပါတဲ့เนาะ components တွေပေါ့ especially patient set monitor the symptom symptom တို့ကလူ monitor လုပ်တယ် medication ကိုလည်း manage လုပ်နိုင်တယ်เนาะကိုယ့်အကိုလည်း self education ဖြစ်တယ် others peer education သူများကိုလည်း educate လုပ်ပေးနိုင်တယ်เนาะ changing behavior ပေါ့เนาะ bad health habits ဆိုင်ပြီး good health habits ဖြစ်အောင်လို့ချိန်ချင်းပြေးပြေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်လည်း problem solving လုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ symptoms တွေကို note down လုပ်နိုင်တယ် record လုပ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် treatment care team care နဲ့ consultation specialist consultation မှာလည်း coordination ပိုကောင်းလာတယ်ဒါ set management ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒါလေးတွေကနော် develop လုပ်ပေးဖို့ကောင်းတယ် personally လည်း I like it ပေါ့နော် how to improve the drug compliance ဘာလို့ရေရှည်သောက်ရတာအထိုက်လျော်အပြင်ပတ်စံသုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့် drug compliance ကောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်လဲဆိုဒီဟာ study လုပ်ထားတာကိုပြန်ကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ side effects တွေ out of pocket money သုံးရတာတွေနော် actions of the drug တွေ treatment schedule တွေအကုန်လုံးတွေ as long as patient aware of it as long as patient understand it as long as patient trust to the doctor, as long as patient trust and confident to the drugs, ဆိုလို့ရှိရင် compliance အကောင်ဆိုရဲသဘောက drug compliance ကောင်းခြင်း OA အကြောင်းကို patient ကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြကောင်းကောင်း educate လုပ်เนาะ compassionate ဖြစ်လူနာပေါ်ကို view ဆိုင်ပြီးတော့ assessment လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို assessment ရဲ့ results တွေကိုသိချပြเนาะ လူနာရဲ့ပြဿနာအကုန်လုံးရှိသမျှဟာကို evidence based နဲ့ဖြေရှင်းပေးအဲ့ဒါဆိုရင် compliance ကောင်းလာမှာပဲပေါ့နော် compliance ကောင်းမှာတော့ glucosamine ရဲ့ exercise therapy ရဲ့ weight reduction ရဲ့နော်ဒီ၃ခုဒီပေါင်းပြီးရလုပ်တဲ့ ਨੇ နောက် glucosamine ကိုလည်းကြာကြာပေးမယ် regular exercise therapy လုပ်မယ် weight reduction လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ patient satisfactory outcome ပေါ့ patient expected outcome က improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ study တွေမှာเนาะဒီ proof study မှာအကုန်ထော်ပြထားပြီးသား နော်နောက်တတိထားတကူက glucosamine နဲ့ MSN နဲ့ပေါင်းတဲ့ combination တွေနော် introduce လာတာအဲ့ဒီမှာလဲ combination of these two products are better results ကောင်းတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်ဘာမှတိတ်မထူးပါဘူး glucosamine နဲ့ MSN နဲ့ glucosamine only နဲ့နော်ပြီးတာနဲ့ result ရှင်က long term မှာအတူတူပါပဲလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ combination drug နဲ့ပတ်သက်လို့နော် ပြောထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက there is a great debate နော် in between us and european ပေါ့နော် combination of diacetyl နဲ့ glucosamine နဲ့တွဲပြီးလို့ရလားနော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတချို့က diacetyl က diacetyl series တိုင်းပဲသွားတယ် glucosamine နဲ့ diacetyl ကိုပေါင်းပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောတယ် တချို့နိုင်ငံတွေမှာ glucosamine နဲ့ diazoxide နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင် clinical efficacy ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ evidence base မှာတော့ဗာပြောထားလဲဆိုရင်နော်အခုပြထားတဲ့ study ပေါ့နော်က Diazorin plus glucosamine intervention is an efficient and feasible method of treatment also. It is feasible method patient compliance ပိုကောင်းပြီးတော့เนาะ diastery နဲ့တွဲပြီးခြင်းအပြင် patient symptoms ကိုပိုသက်သာတဲ့အပြင် added harmful effect တော့မရှိဘူး the only thing you should consider is နော် you have to spend the money for two drugs ပေါ့ glucosamine ရော diastery ရောနှစ်ခုစလုံးသုံးရမယ် symptomatic ပုံများတဲ့ patient တွေမှာကျွန်တော်သုံးခဲ့တာ7နှစ်လောက်ရှိပြီ glucosamine ရော diastery ရောလိုတဲ့လူတွေမှာ epis နော် stage 1 and plus and symptomatic က frequent ဖြစ်လာပြီး glucosamine ကို တစ်နှစ်လောက်တော့ပြီးတော့နော် efficacy ကို patient က satisfy မဖြစ်ဘူး doubtful ဖြစ်လာရင် diaspirin add လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ patient တွေပိုကောင်းလာတဲ့ဟာကိုနော် local experience အရတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဒီ evidence အရတော့ diaspirin နဲ့ glucosamine ပေါင်းပေးတာပိုပြီး efficient ဖြစ်ပါတယ် feasible method of နော် one of the alternative treatment for the unrelief OA ပေါ့နော် pain relief မကောင်းတဲ့ OA တွေမှာပြီးရင်ပြီးလို့ရပါတယ်လို့ပြောထားတာပေါ့နော် evidence အရ glucosamine diacerin NSAID နော်ပေါင်းပြီးပေးတာဒါ very big study meta analysis လုပ်ထားတာတွေ diacerin နဲ့ glucosamine က equally efficacious symptom relief of the new OA တူတူပါပဲလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ sisadoa drug တွေက second line drug for OA နီးနေတယ်လည်းသုံးတယ် glucosamine ရော glucosamine sulfate ရော hydrochloride ရော chondroitin ရော hyaluronic acid ရော နော် aspirin ရော diacerin ရောအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်နော်သူ့ဉာဏ်နဲ့တူတော့ဆိုရက်သဘောက patient ရဲ့ response ကိုတေချာ assess လုပ်ပြီးတော့ patient ရဲ့ attentiveness ကိုတေချာ compliance ကိုတေချာတွက်ဖို့လိုတယ် drug tolerance တွက်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အားနဲ့သူစနစ်တကျ individual approach နဲ့ patient center အနေနဲ့သွားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်။ညာလေး။အဲ့တော့ before ending my presentation ပေါ့ I would like to share my own experience ပေါ့ အဲ့တော့ how do i interpret the early oa early oa ကို in practice မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရင် tolerable loading and bending pain of the knee joint either one knee or both knee with shorter duration of stiffness less than 10 minutes and relatively young adults in between 40 and 50ဒီလိုလဲဖြစ်မယ် no active synovial စမ်းကျင် active synovial တွေမရှိဘူး rest pain လည်းမရှိဘူး night pain လည်းမရှိဘူး risk factor ကြီးလို့ရှိရင် more than two risk factor ရှိတယ် predisposing factor တွေရှိတယ် daily activity ကို disturb မလုပ်သေးဘူး play x-ray ကြည့်ရင်လည်း play x-ray is nothing abnormal ဘာမှမတွေ့ရသေးဘူး marginal ossovite တွေပဲဘာမှ obviously မတွေ့သေးဘူး MI request လို့ရရင်လည်း MI မှာ just subchondral edema လေးနဲ့ minor effusion လောက်ပဲရှိမယ် MI မှာတွေ့တယ် knee functional score warm score တွေ့ရင်လည်း normal တွေ့ရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကို I usually interpret as early OA နော် solar definition နည်းနဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားဒီ patient တွေတွေ့ရင်နော်ဘာလုပ်ပေးသလဲပေါ့နော် you need to explain your patient what is OA နော် what is the pathological stage you have ဘယ်ဆင့်ရောက်နေပြီ what risk factor you have ဘာ risk factor တွေမင်းမှာရှိနေတယ် how to avoid these precipitating cause patient education လုပ်တယ်နော် in accordance with patient daily activity patient daily habit ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပညာပေးတယ် explain the treatment option correlated with the current situation ဒါတွေဒါတွေတော့လုပ်လို့ရတယ် pharmacological non pharmacological i usually start with the non pharmacological and if necessary pharmacological နော်လုပ်တယ် encourage the patient compliance and self care ဆိုရင်ဇာမလိုကြောင်းနော်ကိုယ့်အကို self management လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်တခါတည်း treatment ပေးပြီဆိုရင်လည်း short term analgesis just about a week ဒါလောက်ပဲပေးတယ် I usually start glucosamine orally 1500 mg per day for minimum of three months Being, I train the patient to start the quadriceps strengthening exercise လောက်ခိုင်းတယ် start the body balance exercise The that. encourage to reduce the weight if BMI is more than 25 so entire screening လောက်ခိုင်းတယ် encourage to modify the daily lifestyle now accompany musculoskeletal disorder ရှိခဲ့ရင်လည်းတပြိုင်တည်းကုပေးလိုက်တယ် osteoporosis ရှင် osteoporosis ပါတစ်ခါတည်းကုပေးတယ် fibromyalgia ရှင် fibromyalgia neuropathic pain မှာတစ်ခါတည်းကုပေးတာဆိုတော့ patient ရဲ့ symptom နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ဟာတို့တပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ခါတည်းနဲ့ကုပေးတာပေါ့เนาะတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုကုတာမဟုတ်တော့ treatment response ကြဘယ်လို check လုပ်လဲဆိုတော့ follow up monthly unless patient need frequent visit နော် Nisco Wemex ကို Vasco လောက်တယ် patient နဲ့ယောဂအကြောင်းဘယ်လောက်နားလည်လာပြီလဲ complex ဘယ်လောက်ကောင်းလာပြီလဲဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီး check လုပ်တယ် patient ကို pain record pain diary လောက်ခိုင်းတယ်ဘယ်ချိန်မှာနာတယ်ဘယ်ချိန်မှာတက်တာလဲဘာလုပ်ရင်နာတယ်ဘာလုပ်ရင်ပိုနာတယ်ဆိုတော့ patient own record ကိုလောက်ခိုင်းနေရှိတယ် concern with diet and social religious activity เนาะ ဘာသာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖះရှိခိုးတာအိမ်နာတက်တာဘလို့အနေထားနဲ့တက်ရမယ်ဘလို့အနေထားတက်ရင်နားလဲဆိုတော့ပြောတယ်လေကားတက်ဆင်းရှင် steering up and down regular sports and health habits ကို check up လုပ်တယ် drug intolerance ကို check up လုပ်တယ်ဒါ follow up မှာကျွန်တော်တို့ check up လုပ်လေးရှိတာ glucosamine နဲ့မရတော့ဘူးเนาะ other modality ဆိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာစဉ်းစားလဲဆိုရင် patient က persistent or frequent loading and bending pain ရတယ် sickness က more than half hour ကြာပြီဆိုရင်တော့တတိထားရမယ် you need to change your medication ONE မှာ plain x-ray မှာ KL stage 2 and above ဖြစ်လာပြီခဏခဏ frequent synovial attack ရလာတယ် progressive movement of the knee joint restriction ဖြစ်လာပြီး women's score ကပိုပြီးတော့ deteriorate ဖြစ်လာပြီးဆိုရင် are usually add on diacerin plus glycosamine glucosamine physical therapy လောက်ခိုင်းတယ် temporary rest လုပ်ထိုင်းတယ် short term non opioid analgesic တွေအဲ့ခါကြပြီးတယ်ပြီးရင် every 3 weeks ဆို follow up ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်เนาะ if patients tolerance မကောင်းဘူးဆိုရင် invasive procedure like intraarticular hyaluronic acid တို့ PRP တို့ only when absolute indication ရှိရင်လုပ်ပေးတယ်ဒါကစေကုနေရင်နဲ့เนาะဒီ condition ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ therapeutic strategy ကိုအဲ့လိုပြောင်းလိုက်တယ်เนาะ အဲ့တော့ in summary အနေနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ early symptomatic OA နည်းတွေက community မှာ expositionally high prevalence ရှိနေပါတယ်ကိုယ်စီရောက်တဲ့လူနာရှိလို့ကိုယ်စီမရောက်ပဲ community မှာတယောက်စကားတယောက်နားနဲ့ဆေးကုနေတဲ့လူအများကြီးရှိမှာပါဒါကြောင့်မလို့ prevalence acute prevalence often under recorded ဖြစ်ပါတယ်နော် and often miss in early care early OA အနေနဲ့ရောက်လာတဲ့ percentage ကအလွန်ပဲနည်းပါတယ် incomplete assessment and insufficient treatment in early OA need leading to accelerated pathological catalyst breakdown ကို6လတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တွင်းမှာဖြစ်သွားတာကြီးတွေ့ရတယ် early OA need treatment need prompt and timely care လိုပါတယ် evidence based guidelines are very safe and effective but please look at your local evidence ကိုကြည့်ပါเนาะ local patient ကိုကို patient ကိုကြည့်ပါ you must learn from the patient many things နော်ကို patient ကို learn လုပ်ဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် glucosamine ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ it is still the starting biologic drug with highly cost effective and safe ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ evidence တွေရချင်းယုံမှန်တန်တရားမရှိဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲဆက်သွားနေရအောင်ပါပဲ glucosamine acid prophylactic therapy in risk person can be taken into consideration စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစတင်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်နေတယ် biological and mechanical approach are essential since in the early stage စတဲ့ကိုကခြေထောက်တွေကိုးမသွားခင်ခြေထောက်တွေ stiffness တွေအများမဆိုးခင် deformity မဝင်ကလေးကိုက biologic approach ရော mechanical approach ရောနှစ်ခုစလုံးကိုတပြိုင်တည်းစဉ်းစားပြီးတော့တပြိုင်တည်း treatment ပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော် Different biologic drugs have different clinical response. Glucosamine is still the drug of choice in early OA for long-term safety. Na? Patient center approach is a best D. Na? Ko luna ne ko best D lo ba. Local clinical research di response ne no response yo na registry လုပ်ပါအချင်းချင်းမျှဝေကြပါတစ်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရှိလာမဲ့ OE ရဲ့ guidelines တွေ clinical guideline တွေရှိလာခဲ့ရင်လည်း all of your experience are very valuable as a နော် very valuable input for the local guideline အတွက်နော်တခြားနိုင်ငံ guideline ကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးနေဖို့တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်လူမျိုး ကိုယ် culture ကိုယ်လူမျိုးတွေရဲ့ pain coping mechanism နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုစီစာအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် local guideline တွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုမယ်လို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ summary အနေနဲ့လုပ်ရင်းနဲ့ ဒီနေ့ online ကနေလုပ်တဲ့ CME talk လေးကိုဆုံးသက်ပါတယ်အားလုံးသိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါမသိသေးတဲ့လူတွေလည်းရောမေ့နေတဲ့လူရောပြန်ပြီးလဲကျွန်တော် refresh လုပ်တာလည်းပါပါတယ် local experience တွေနဲ့ international evidence တွေနဲ့ကိုလူနာတွေအတွက်အထီးတွေ့အများဆုံးเนาะဆရာဝန်တွေစီကအသိကျင်ဆုံးအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ scientific evidence တွေနဲ့ဒီနေ့အထိုက်လျောက်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါကို organize လုပ်ပေးတဲ့ Zfund Company ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ချိန်မားလတ်တဲ့ကြားတဲ့ကအားလုံးနားထောင်ပေးပြီးတော့နော်ဝေဖန်ဆွေးနွေးကြမဲ့မေးမြန်းကြမဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ thank you